درود رفقا انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست با یک کلیپ ارزنده و آموزشی و عالی دیگه برای یادگیری انگلیسی اگر این کلیپ رو دارید اتفاقی میبینید با subscribe کردن کانال انگلیسی مثل آب خوردن میتونید درس بعدی رو هم داشته باشید و از اونها بتونید استفاده بکنید در این کلیپ میخواهیم 100 تا از پرتکرارترین اولین مهمترین و ضروری ترین لغت هایی که باید یک زبان آموز یاد بگیره در مسیر یادگیری انگلیسی رو با هم مرور کنیم و با هم یاد بگیریم یه موضوع اگر بلدید خب خدا رو شکر تمرین میکنید یه مرور میشه براتون اگر بلد نیستید این کلیپ رو از دست ندید به هیچ وجه خوب باش تمرین کنید روش تمرین چیه هر لغت رو تو کامنت بنویسید برای اینکه جسارت خودتون رو ببرید بالا نشون بدید آقا من بلدم من جسارت و جرأت این رو دارم که یک لغت رو یک عبارت رو بیان کنم در دنیای واقعی خجالت از ابراز دانسته ها و آن چیزی که بلدید مشکلیه که دامنگیر بسیاری از زبان آموزاست پس اگر میخواید بر این مسئله فائق بشید و از پسش بر بیایید نشون بدید رئیس کیه هر لغتی که در این درس دارید میبینید و تو کامنت بنویسید با صدای رسا تکرار کنید و وقتی که با صدای رسا تکرارش کردید صدای خودتون رو ضبط کنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید تا اگر اشتباهی در تلفظتون وجود داره بتونید اون رو رفع بکنید پس با هم پیش میریم در قسمت کامنت به ما بگید از این 100 تا لغتی که توی این کلیپ خدمت شما تقدیم میشه چند تاشو بلد بودید آیا همه رو بلد بودید یا چند تاشو بلد نبودید هیچ اشکالی نداره بلد نبودید یاد میگیرید هیچ مشکلی نیست یاد میگیریم در مسیر یادگیری قدم میذاریم شاید آهسته پیش بریم شاید لاک پشتی پیش بریم اما هرگز متوقف نخواهیم شد بپردازیم به 100 لغت اساسی مهم پرتکرار و ضروری در انگلیسی the the the the حرف تعریف یا آرتیکل برای چیزهای شناخته شده بین گوینده و شنونده the the بی بی بودن شدن بی بی and and و and and of of از کسره مالکیت of ا ا حرف تعریف یک ا ان این. در داخل ان تو تو به به سمت با تو تو have have داشتن have have it it on, اشاره به دور it it I I من I that that که On that for for برای به منظور for you you تو شما you He هی او اوی آقا یا مذکر He with with با همراه با with آن آن بر روی روشن در آن دو دو انجام دادن کردن دو say say گفتن بیان کردن say this this این اشاره به نزدیک this they they آنها they at at در به به سوی بر at but but اما فقط بلکه مگر ولی غیر از but we we ما we his his مال او مال اوی آقا یا مذکر his from from as from not not نه برای منفی کردن not by by توسط به وسیله با by she she او اوی خانم یا اوی معنیس شی اور، اور یا چه خواه اور از از مانند همانطور که چنان که طوری که به عنوان از what what چه چه چیز آنچه کدام هرچه what go go رفتن go There, there، مال آنها شان خودشان There، can can توانستن قادر بودن can who who چه کسی؟ کسی که هو get get رسیدن دست یافتن گرفتن get if if اگر آیا if would would تمایل گذشته will would her her مال او او را به او در مورد شخص مؤنث یا خانم her all all تمام همه all my my مال من متعلق به من my make make ساختن درست کردن make about about درباره در مورد حدود about No، No، دانستن آگاهی داشتن شناختن No. Will، will will اراده خواسته برای بیان زمان آینده will up up بالا up one one یک یکی یگانه one time time زمان وقت time there there آنجا اشاره به جایی there year year سال year So So پس بنابراین این چنین اینطور So Think Think فکر کردن اندیشیدن Think When When چه وقت کی وقتی وقتی که زمانی که when which which کدام چه که آنچه which them them آنها را به آنها them سام سام مقداری کمی برخی بعضی سام می می به من مرا می people، people، مردم افراد people، take، تیک گرفتن برداشتن بردن پنداشتن تیک out out خارج بیرون out into into داخل توی into just just فقط تنها به تازگی just سی سی دیدن سی هم هم او را به او از او فرد مذکر هم یور یور مال تو مال شما your come come آمدن come could could توانستن گذشته فعل کن بیان درخواست could now now اکنون حالا الان now ون ون نسبت به تا تا اینکه از ون like like مانند بودن، خوش آمدن، دوست داشتن، شبیه بودن. Like Other Other دیگر، دیگری، غیر Other How How چگونه، چطور، طوری که how then then سپس بعد آنگاه then its its مال آن در خصوص غیر انسان یا شی its our our مال ما مربوط به ما our two two دو عدد دو two more more بیشتر بیش more these these اینها اینها را these want want خواستن want way way راه روش طریق way look look نگاه کردن نگاه انداختن نظر افکندن look first first اولین اول first also also همچنین also new new جدید نو تازه new because because زیرا چون که برای اینکه because day day روز day use use استفاده کردن به کار گرفتن use no no خیر نه برای منفی کردن no من من مرد انسان من find find پیدا کردن یافتن find here here اینجا here thing thing چیز شیء thing give give دادن give many many بسیار زیاد many well well خوب به خوبی well only only فقط تنها only those those آنها اشاره به دور those tell tell گفتن tell very very بسیار خیلی very even even حتی زوج even به و به و به آفرین بر شمایی که با این کلیپ مرور کردید یک بار محک زدید دامنه لغتهای خودتون رو آقا اگه صدتاشو بلد بودید که دمتون گرم اگر چند تا از این لغت رو بلد نبودید اوکی هیچ اشکالی نداره همینجا یادشون گرفتید به شرطی که طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین کرده باشید یعنی هر لغت رو در کامنت نوشته باشید هر لغت رو در دفترچه یادداشتتون نوشته باشید با صدای رسا تکرار کرده باشید و با نحوه بیان و تلفظ خیلی مهمه لحجه اهمیت نداره تلفظ درست آن چیزی که شما میگید رو مقایسه بکنید با نحوه بیان چجوری یعنی باید صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این کلیپ مقایسه بکنید اگر این کار کردید اوکی بود آقا دمتون گرم لغت ها رو بلدید کارتون درسته بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه انگلیسی مثل آب خوردن رو حمایت میکنید و انگلیسی مثل آب خوردن رو به دیگران هم معرفی میکنید آرزوی تندرستی برای شما عزیزان داریم در هر کجای دنیا که هستید